멈춘 시간 속잠깐 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home corazón and his gifts Spider-Man's control And Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some super something just like this Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do superhuman gift Some superhero, some fairy tale bliss Just something I can turn to, somebody I can kiss I want something just like this do do do do do do do do do do do I want something just like のこと見ててねスーパースー二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ 言葉が今日は暖かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいい 見ていたはずの夢はいつも思い出せないそういうことが時々あるただずっと何か朝目が覚めるとなぜか泣いている誰かを探している星に待って願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる 叶えたに夢も今日で100個できたよたった一つ大好き過去看護師 三二一，爱就像蓝天白云，晴空万里；忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。 爱就像蓝天白云，晴空万里；忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里；忽然暴风雨。 无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息。冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨。无处躲避，总是让人始料不及。 就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息。冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。 就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。 就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息。冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。 爱就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息。冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息。